Привет, ребята! Вы на моем канале, и в этом видео, во-первых, поздравления с днем рождения Романовой Анастасии Ниночкиной, Романовной, Романовной, а, и мой новый канал. Поехали, ребят! В общем, а, сегодня, 7 октября 2017 года, Романовной Анастасии Миночкиной исполняется 16 лет. Поздравляю тебя, Настя. Желаю тебе счастья, здоровья, любви. <laughs> Три основных таких пожелания. Также, ну вот насчет любви. Если чё, в метро я еще кому-нибудь подойду. Да, я думаю, с поздравлением, наверное, окончено. В конце видео будет еще побольше. Такое место аутро будет поздравление да, и пишите в комментариях обязательно э, хэштег «Поздравляем Настю». Вот. Он высветится на экране. Э, в общем, ребят, э, у меня появился новый канал. На этом канале уже планируется два видео. Канал называется Phil Film Studio. И да, Phil Films не умер. В общем, Ссылочка на этот канал, естественно, будет в описании, так как в скором времени будет два видео. А, первое видео о том, ну, маленький спойлер, чем занимаются актеры театра, поскольку я хожу на театральный кружок, э, я с вами хочу поделиться этим. У нас завтра будет спектакль, который называется «Сокровище пиратов». Вот здесь вот сейчас будет такая штучка вот она. Э, в общем, ребят, я вам все покажу, я вам все покажу. И, в общем-то, хм, на этом все. По, про второе видео я не буду говорить. Вот здесь сейчас будет такая картинка с вопросиком. И, в общем, вы увидите. Я надеюсь, вам понравится. Вы должны обязательно подписаться на этот канал. А сейчас Настюха. Давайте ее поздравляем. Вот. Да. И ссылочка на ее инстаграм сейчас будет вот тут. Вот, и уже идет анимация. Ладно, ребят, я надеюсь, вам понравился этот видос. Поставьте лайк, подпишитесь на мой канал. Все остальные ссылочки, на которые вы должны, естественно, подписаться в описании, потому что это обязательно. А, также расскажите своим друзьям, потому что у нас уже почти 125 подписчиков. Ну, короче, у меня 124 подписчика, и это очень круто. Спасибо, ребят. Также, повторяю, пишите хэштег в комментариях. Поздравляем Настю, который высветится вот здесь. Вот. Ладно. Спасибо за просмотр, ребят. Пока. Привет, друзья, с вами я, Фил, и, в общем, вы сейчас меня спросите, почему я выкладываю утром, ну точнее уже примерно где-то ближе к двум часам. Настя, выйди! Привет, ребята! Привет, ребята, вы на моем канале. Привет. В общем, нет. Привет,